вдоль обрыва, Понад пропастью, по самому, по краю. Я коней своих нагайкою стигаю, Погоняю, что-то воздуху мне мало, Ветер пью, туман глотаю, Чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, Чуть помедленнее кони, Чуть помедленнее Вы тугую не слушайте плеть. как они мне попались привередливые и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою мгновенье еще Постою на краю Мы успели В гости к Богу не бывает опозданий Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попались, привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою куплет допою Хоть мгновенье еще постою на краю